Pardon. Ayo, ayo, dulu. sini kita, Saya harus mandi mah. Mati. Dulu lihat apa lagi? Di baterai ya? <laughs> nah, Bila kita orang sermen nih. Mana tas mana? Cantik kak. Wah, parah nih. Rumah kita nih tuh. Oh. Sini kita ki. Parah nih parah kan. Ini marahin banget ya. ini doang. Hmm, luar kaki laut ya. Untuk pikirnya. Bukan dalam uang enak. Pergi, pergi, woi. Din, din, din, din. Iya, mending kamar pojok sih. Anjing anjing pojok. Kata gunja bos. Kenapa ora? Kenapa ora? Iya, iya, iya. nembak hitam. dikit dikit dikit potong dikit potong dikit ada yang kita sudah ngomong dikit lagunya berapa jelek kok apa betul sorry sorry yo yo yo yo nong dure ya ah. enggak Beli sekarang. Wah. Mak, as ah, denger. Layu. Iya. <laughs> masih masih. Tim. Kaki kaki. Musa. Panci ki lumayan ki. Utak ki lor. Ta. Woi. Kita kene. Dak dak dak. Ito, bigyan mo berdua na Kamu Pambakaw. Iya, kin, aduan kita nih. Wih, anak musik. Mati ora? Mati kena. Yo yo parani parani. Mati tak? Durung. mateni kiki. Eh. Oh ya belum. Pengalian. Kanan butuh yuk? Gua nak kayu. Kita cukup paket ya. Eh. Bikin yang biasa. Gantung kartu. Asik. Hmm sepuluh ikan iya ini di Batakap wih di SS ya nyampak ya, sekar ke jaket tuh level dulu ke apa tas level dulu Uy, at jaket dong. Ih, lakas ngeluting kan itu. Keren banget pal ikut broja dikit lah nuwong ta Itu petinjau kan gini, kurang ya? Orang kayaknya buang aja. kemarin tuh Pergi, pergi, tunggu nih. Arah. Abdul mungkin musuh maning gurine. Ke mobil. Ya. Wah, ada. Mana pilih emang? Sekarang kita ambil barang yuk. Gue mana mas? Gue bocah. Nah, itu si jin jadi ya? perang tom ya? perang tom perang tom ini kena ini tolongin ini nomor tiga tuh si dar di pikiran tom mati bocah ini Iya, saya terkaget ya shatter groja groja groja lagi Nah, nah, nah. Ini udah normal nih. Dek, kumpul betom lah, kumpul dong. Kumpul ada mencara aja. Yuk, steam nih. ya bagian rumah lah ya kalau kita dua nah bukan itu bukan mancing iya kita mau dong kita ke. Paran kita ke. Waduh, kita tom, kita tom. Paran tom, tembaki, geder. Tus. Boya.